Nakwambia zikachukua mafuta taka mimi nimelala usingizi wangu 444. Wajua mimi nikilala nimelala, siamkagi mimi. Mm. Kikurupuka huyu analiaziwa. Kachukua mafuta taka mwaga kwenye nguo, mwaga kwenye godoro, mwaga pale chini. Hmm. Sasa hmm. mwaga vile vitu sasa. Sasa kama Mungu uje malaika sio kama anaona kitu gani. Mimi nimelala umbeta kama anakuja kunitingisha hivi, ananitingisha nini? Ana Anatakaziwa, yani kama anatingisha ananitingisha anatakaziwa. Sasa mimi mimi nini? Nishtuke mm. Nashuka baba, nguo zinawaka mm. Nguo zinawaka, yeye hayupo na mda huo mwana yule mwingine hayupo mm. Na baba anawaka, alichokifanya mlango kafunga cha nje mm. Mtatoka Umeelewa? Mm. Sasa kipindi ambacho katembe kwa mke wangu, kipindi hicho ni yule mama mwanamke mm. ana, ana mimba ndogo mm. Akaambia tena katembea kwa mke wangu, kumbe vile akitoka yule mwanaume mm. Yule mwanaume mwenzie anafanyaje? Huyo rafiki yake sasa. Huyo rafiki yake. Du. Akawa anakuja ashaingia ndani, ilibidi sasa ule chumba cha pili ampige bwana, ashakuja mm. Yule mwanaume ilibidi anakuja, nagonga mlango, anafungua ndani, anakuta Sio mara ya kwanza tunafanya interview naye, na mara ya mwisho tulipozungumza naye alitusimulia kuhusu mkasa wa maisha yake akiwa pamoja na mume wake. Baadaye akatuambia kwamba kulikuwa na kutokuelewana vizuri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 Mi naitwa Kelvin Shayo, jina maarufu ni Bebe, majina kamili ni Hadija Mbwana. Habari? Safi. Pole na hongera kwa majukumu. Asante. Nini ambacho kilitokea mpaka situation ikafikia hiyo ya kufikia kwenye hatua ya kuchomwa moto na kufanikiwa kupona, ilikuwaje? Mara ya kwanza tuligombana, nika, nika, nimerudi kwetu hmm. Akaja kwa maaba, si unajua sisi watoto wa kike tunaambiwa wadhaifu hmm akaja mke wangu yaishe, yalopita amepita, tugange nini yajayo. Mimi nikajua kweli yalopita amepita, tugange yajayo. Kweli tukatina, nikarudi kwangu, nikabeba vitu vyangu, kodi zangu kwangu, nikaishi tena na mume wangu. Lakini nilivyorudi kule kwangu, vituko vikarudi mara tatu ya pale, sio mara mbili, mara tatu. Siku ya kwanza kanikimbiza na panga. Kisa kisa nili akarudi, alivyorudi hajanikuta, nimekuja huku nyumbani. Nyumbani nilikuwa nimemlaza mtoto. Kwa hiyo nikaja alivyokuja alivyokuta sipo, akajua moja kwa moja mimi nimeenda wapi kwa mwanaume. Hmm. Kwa hivyo kwa hiyo anajua moja kwa moja mimi nimeenda kwa mwanaume. Yeye yaani nilivyorudi moja kwa moja hakuuliza. Mm. Moja kwa moja akaanza kufanyaje? Kunikimbiza. Mm. Kaanza kunikimbiza na panga. Mm. Saa nane usiku. Hmm. Alivyonikimbiza mimi nikaenda kituo cha polisi pale nikashtaki. Polisi akasema hiyo kesi haituhusu. Mm. Wewe na mume wako mnaweza mkagombana leo, kesho mkapatana, mkarudiana. Mm. Nyie niende tu nyumbani mkamalize hiyo kesi. Mm. Kwa hiyo nikarudi nyumbani kwa mwanangu mdogo ndo ana kama miezi minne hivi. Mm. Nikarudi nikarudi tukarudi nyumbani, tuvodi nyumbani pale tukalala kila mtu akalala kivyake vyake. Yeye akalala chini, mimi nikalala kitandani na wanangu. Mimi tumeenda mara akaja mtoto wake wa kike. Mm. Yule baba na mtoto wake mwingine wa kike. Mm. Yule mtoto haki, yule baba akileta chakula. Mm. Sina mtoto wangu wa mkubwa le mbwana. Mm. Eh, kwa yule baba le chakula, anaweza kaza chakula nampa mwana wa kike. Mwanangu wa kiume afanyaje? Ampi. Sasa yule mtoto akananisikitia, mama, wewe umeondoka, lakini ulivyoondoka wewe, mi baba huko hajanipa chakula, kaninyima chakula, kampa mwanaye. Nikiuliza mibao kwa nani? Kwa huyo mwanaume. Anampigia nani? Ananipiga mimi mm. Mabao kabisa, ananikunguta mm. Kwa nini, kwa nini, kwa nini unamsikiza mwanangu kuliko mimi mm. Aya, saa nyingine anaweza akaja ghafla, we leo hakuna kulala kitandani, wewe na wanao wote laleni chini mm. Sasa ukiangalia nalala chini, mtoto afu mtoto mdogo, afu kisha angalia mimi nimetoka kwenye operation mm. baridi, tunalala chini na wanangu, anapanda kitandani na mwanae anafanya analala imeenda imeenda hivyo hivyo, visa vikawa vinaendelea. Saa nyingine la kula achi, anakupiga saingine mpaka anakufungia mlango, anakutandika na mkanda kama mtoto mdogo, kwa sababu mimi kupigana naye siwezi. Ye mrefu mi tunaona hali yangu kwa kupigana naye siwezi. Aza kanikamata kanikaba ndani, naweza katoka nje na malama alama. Dadangu aza kaniuliza wewe, mbona ume hivi? Naambia ah, dada, hivi tu nimejimiza mwenyewe, nilikuwa najikuna, kumbe nishatoka ndani nishapigwa mm. kukabwa huko ndani mm. Tegeza kanichukua mtu akaniziba mm sipigi kelele mm. Basi imeenda imeenda juzi juzi sasa, ambao ndio kisa mpaka leo nimerudi kwetu mm. nipo kwetu nakaa, yule baba tumeka, tumelala ndani mm. tulivyolala ndani akaja akaja na chakula cha, chakula akaja na chipsi na mayai, alipokuja chipsi mayai akamwamsha yule mwanawe mwana wa kike mm. mimi na mwanangu tumefanya, tumelala kitandani akampa alivyompa akamwambiaje huyu naye mtoto, kwa nini unampa huyu huyu umpi? mm. wewe unaniambia kama nani eh? Akamchukua ule mtoto mdogo le mwenye miezi minne akams mitaa minne nda mitano akamsukuma huko, Wewe una faida, huyu ana faida, wala mtu yote ana faida mm. mm. eh? mwenye faida ni huyu. Kwa hiyo mwenye faida yule, huyu mwingine, sisi wengine hatuna faida mm. mimi nikatoka nje, ilikuwa kitu kama saa tatu hivi nenda saa nne, akasema humu ndani, akakaa mlangoni. Humu ndani leo aingii mtu mm. na mtakapoingia nitakachokifanya mtu kuja kukisahau katika maisha yenu mm. kweli. Mimi nikaenda tena nikarudi tena polisi mm. nikaenda polisi kushtaki mm. Jamani, yule baba kaanzisha tena fujo leo mm. Polisi akasema kaanzisha tena fujo, kamlete Kitendo cha kwenda kumleta baba kashika bakola, tunakimbizana kama mwanafunzi na mwalimu mm. Kumbe mtu na mme wake njia nzima mm. Kanikimbizana bakola mimi mtaa mzima kupiga kelele mpaka polisi mm. Kafika polisi akasema, baba huyu mtu simtaki mm. na mkinilazimisha niishi naye mimi namuua mbele ya polisi, mbele ya polisi. Mm. Kasema huyu mtu sitaki kuishi naye na mkiniambia niishi naye namuua. Mm. Niye mnalazimisha mtu? Nishasema simtaki, mimi namtaka mwanangu huyu hapa. Sasa ukiangalia polisi akamwambia wewe huwezi kumchukua huyu ukangania huyu, kati ya huyu na huyu nani ulofanana naye? Na ukiangalia yule wa kiume ndio kafanana naye sana kuliko nini? Wa kike. Lakini yule wa kiume ndio akamwambia nini hamtaki. Yaani sijakuelewa. Yaani si watoto wawili mm. Ana watoto wawili lakini ukiangalia sana sana alofanana naye sana nini yule wa kiume ambayo wa kiume wa kwako wa kwangu mimi ameenda anamkataa. Mm. Tofauti polisi yule baba akaenda dukani kuna dukani akaenda kununua mafuta ya taa na kiberiti. Sisi tukajua ile mafuta ya taa na kiberiti atakasongea ugali afanyaje? Hale. Kumbe ile mafuta ya kiberiti ndio sio na atakatusongwe siku hiyo hatujijui. Na kwambia zikachukua ile mafuta taka nivizamini milala usingizi wangu 444. Wajua mimi nikilala nimelala, siamkagi mimi. Mm. Kikurupuka huyo analiaziwa. Kachukua ile mafuta taka mwaga kwenye nguo, mwaga kwenye godoro, mwaga pale chini. Sasa mm. mwaga vile vitu sasa, sasa kama Mungu uje malaika si kama anaona kitu gani. Mimi nimelala mtoto kama anakuja kunitingisha hivi, ananitingisha nini? Atakaziwa yani, kama ananitingisha atakaziwa. Sasa ibidi mimi nini nishtuke, mm. nashtuka baba, nguo zinawaka mm? nguo zinawaka, yeye hayupo na mda huo mwana yule mwingine hayupo mm. tuko watu watatu tu, wewe, mimi bwana mwanangu wa kiume na huyu mdogo mdogo mm -hmm. baba panawaka alichokifanya mlango akafunga cha nje mm. mtatoka hamtoki ibidi tena pale tuanze kupiga makelele mm. bamwenye nyumba bamwenye nyumba bamwenye nyumba bamwenye nyumba ibidi bamwenye nyumba kurupuka tufungulie mlango mm. alifungulia moshi uso mzima umu puani nakwambia shuti mm. mtoto mbona aliumwa nilimpeleka hospitali kalazwa wiki mbili mm. kwa ajili ya ule moshi Mm. Kwa sababu kama ulikuwa yani kama mvuke ndani yani kama kitu ambacho tunajua hapa mtoto huyu umri wake ulikuwa bado. Mm. Ndio kaka tumekaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu anarudi. Mm. Anavorudi siku hizo anakuja na baba anakuja na bisu. Acha ile kwa sababu alijuaje mmepona? si ameambiwa tu watu wajua tu mtaani hapa mm. Wakasema unashukuru oh, Mungu mambwana moto uliowaka ndani kwake hajaungua, yuko mzima mm. Yeye alikimbilia wapi? Anapajua mwenye hapo kimbilia. mm. Anakuja kwa dizo na mwana yule, yule mdada yule mzima mm. Alichokiamua sasa siku alokuja sasa, ile naisi kidogo chizi. Mm sio mtu akimbie. Siku alikuja tena kaja na, na bisu mm. Ikichumba nalipia kodi mimi, wewe humu ndani ulipi kodi ulipi nini? Kwa hiyo cha msingi baba kaanza kutukimbiza mm. Katukimbiza na visu, ndo chanzo cha kurudi tena kwetu. Pole sana kwanza, asante. Kwa hiyo sababu kubwa ilikuwa ni huyo mtoto wa kike, sababu kubwa mtoto wa kike na mtoto wangu wa kiume. Hasa huyu mtoto wa kiume kwa nini hamtaki? Anakwambia na babake. Mtoto na babake? Eh. Babake vipi yani? Yaani mbona sana babake? Mm. Eh. Anakwambia hivi huyu mtoto huyu ana babake. tupe historia yako vizuri kwenye maisha ya mahusiano na watoto. Mtoto wa kwanza ina maana sio wa baba huyu ambaye akakufanyia hivi. Sio wa baba huyu. Mm. Mtoto wa kwanza babake mwingine mm. na huyu babake mwingine. Ambaye huyu hapa babake ndio huyu ambaye ulikuwa unaishi naye ambaye kataka kuku kuniua ndo huyo na babake huyo mm. bwana babake mwingine na sasa na wewe inakuwaje mpaka yeye aje na chakula usiku ampe huyu mtoto wake wa kike wewe unakuwa hujapika au inakuwaje hapo yaani yule yani ana tabia moja yani ana tabia kwamba mwanae mwanae hata kama hakuachii hela kijana mwanae wa kike mm. hakuachii hela mm. mm. mwanae wa kike ana umri gani ana miaka minne Mama yake unamfahamu? Mama yake namfahamu. Yupo? Yupo. Mama yake sio tu nani hawa hawa vyula vyula, sio vyula vyula, najielewa ndo watu wa wapi? Yaani maana vyula, yani vyula maana yake watoto chula mtu asiyesamini mtoto mm. Kwa hiyo wewe wakati unakuwa naye ulikuwa unajua tayari ana mtoto mwingine? wakati ananitongoza baba ananiambia kana mtoto mm. yani wakati ananitongoza ananiambia kwamba oh, mimi mimi nataka niishi na wewe kimahusiano, akuniambia kana mtoto mm. akiniambia na mtoto mimi singe kwa naye mm. Ulikuja kujua na mtoto baadaye, tayari wewe tayari mjamzito au tayari una mtoto? Kaja kuniambia hata ujauzito wenyewe bado wewe mm. yaani bado kabisa, hata hujatarajia kuwa na mjauzito lakini ukamridhia uka tu hivyo hivyo tayari sasa? Nikamridhia nikamridhia kwa sababu huyo mtoto mm. kipindi hicho kilikuja kidogodogo mm. yaani mtoto nimemlea mm. hata mwaka yaani kafikisha mwaka. Ah, kumbe huyo mtoto wa kike na yeye umeshamlea pia? Nishamlea mm na inawezekana pengine yeye kumletea yule mtoto chakula, pengine ana, ana, ana, ana taarifa au vyovyote vile kwamba pengine yule mtoto unamlea kama mama wa kambo, mpi chakula, pengine ndio maanake anamletea chakula kama baba yake Hapana mm. Yeye anakwambia hivi, najali damu zangu mm. Yaani kipindi alipokuwa ananitongoza, yani yeye ana tabia kwamba mwanamke akishamtia mimba mm. yani anaweza akakukuta yeye na mtoto wako, si anakuta na mtoto wako atakupenda sana. Yeye yeah, alijua, ila una mtoto wewe. Alijua na anampenda mwanangu kuliko unaweza kusema huyu ndo baba mm. Kweli nimepata baba mm. Lakini sasa ili, alipokuja mwanaye mm -hmm. na ilipoingia mimba mm. Mwanaye alikuja naye siku ya kwanza akaniongopea mtoto wa dada yake mm. Akaambia siku ya kwanza kama mtoto wa dada yake mm. Nikakaa naye yule mtoto karibu wiki mbili mm. Nikamwambia sasa, kama mtoto wa dada yako mbona haji kumchukua mm. siku hiyo nikaenda katika mambo yangu ya CCM CCM, mara akaja ndo mke wake mm. kaja akamfuata mtoto kwa ugomvi mm. mimi nikaja nikahadisiwa, akasema labda ndo dada yake, kumbe ndo mke wake mm. Tumeenda tumeenda, siku akaenda akamchukua tena mm. ambapo yule mwanamke yule mwanaume alikuwa naye akamwambia, mtoto mimi sitaki kumuona. Huyo mwanamke kumbe alikuwa na mwanaume mwingine mwingine alikuwa naye. -hmm. Kwa hiyo mwanamume alikuwa anaishi na yule mwanamke akamwambia mtoto sitaki kumuona. Mm. Kwa hiyo cha yule mwanaume mwanamke alichoamua akamchukua yule mtoto akamleta wapi? Kwangu. Mm. Na alivyomleta kwangu mtoto ndio kipindi hicho ndio mimi nina mimba. Mm. Kwa hiyo unakuja kujua mtoto ni wa ni wa ni wa mwanaume wako sasa kipindi tayari mjamzito. Eh, kipindi tayari mjamzito ndio nilipojua kugundua kama yule mtoto ni mume wangu. Mm na huyo mwanaume ambaye yeye alikuwa na huyo mama mtoto ambaye huyu ambaye sasa kawa, kawa chanzo cha haya yote. Huyu mwanaume alikuwa huyu baba mtoto wako alikuwa na yule mwanamke kabla, au alikuwa naye kipindi ambaye yupo na mwanaume wake, ndo akajifungua huyu mwanaume akamkataa yule mtoto yani yule baba watoto wangu mm. alikuwa yani kama tuseme rafiki mm. unajua mm. rafiki mm. yani baba watoto wangu alikuwa na rafiki yake mm. alivyokuwa na rafiki yake mm. akanambia tena ukatembee kwa mke wangu mm. umeelewa eh? mm. sasa mm. kipindi anambia tena ukatembee kwa mke wangu kipindi hicho yule mama mwanamke mm. ana mimba ndogo mm akaambia tena ukatembee kwa mke wangu. Kumbe vile akitoka yule mwanaume mm. yule mwanaume mwenzie anafanyaje? Huyo rafiki yake sasa, huyo rafiki yake du akawa anakuja eh. Yani kamchukua rafiki yake kampeleka eh. mm -hmm. Yaani tende kwa mwone mke wangu waka anakuja mchana mambo, ya site site, sio mwanaume afanya mambo ya site site. Mm. Kwa hiyo ingia kwa bwana, tangulia nenda kale. Mm. Mimi nitakuja baadaye kwa mke wake. Kwa mke wake. Mhm. Mm kwa hiyo mwanaume anakuja atangulia anakula, amezapo anarudi. Mm. Akisharudi ule mpaka kuja kumaliza kazi zake sio leo. Mm. Anakuja jioni na kwa chakula chake basi. Sasa alivyokuja kumzaa yule mtoto mm. ndio visa vikaanza. Alipokuja kumzaa yule mtoto ndio visa vikaanza, yule mwanamke akaanza kumfanyia visa nani? Huyu mwanaume. Wakati huo ndo ah, mapenzi sasa, yeye anakuwa anamwacha saa nyingine mtoto ndani aenda kule ambaye rafiki wa mume wake. Mm. Eh. Ndo ambaye ndo rafiki wa mume wake ndo ambao wanaishi mpaka leo. Sasa ikawaje wakati huyu mume wako anakuja kujua rafiki yake sasa kamsaliti kwa mwanamke wake na tayari ana mtoto naye, na ilikuwaje akajua? Siku moja aka, alikuwa ameaga hmm. Ameaga anaenda mambo aliingia mambo ya ulingoni ulingoni, kupigana si kupigana ngumi si nini ya kushinda mashindano ya kupigana kupigana hmm. Kuna mtu akamwambia bwana, eh, mke wako ana shiti na nani na rafiki yako sasa wewe leo jidai kama unamwaga mke wako, unaenda kupijana hmm. Kweli yule mwanaume ibidi amwage nani mke wake, bwana mimi naenda kufanyaje? Naenda kupijana sitarudi mpaka asubuhi. Mm. Yule mwanamke moja kwa moja akajua mume wake kaenda kupijana arudi mpaka nini? Asubuhi ibidi ampige simu nani? Yule mwanaume. Hmm. Bwana njoo yule mtu nini? Kaenda kupigana arudi. Yule mwanaume sasa ndo aje ili ajiachie, ashaingia ndani, ilibidi sasa yule chumba cha pili ampige bwana, ashakuja mm. Yule mwanaume ibidi anakuja, na gonga mlango, anafungua ndani, anakuta yule anakanga, yule anamsuli. Mnafanyaje? Mm. Ikawaje sasa? Ibidi yule mwanaume akamwambia, bwana, mimi ukorofi sitaki, maneno sitaki, nilivyokuteni hapa hapa bwana, wewe utamlea huyu mtoto hivi vitu vilivyokuta humu ndani kila kitu mimi naacha, sababu ni ndo mali ya nani, ya mwanangu mm. Ndio mwanaume ilibidi aondoke atafute maisha yake, ndo akaja kukupata wewe sasa. Ndo akaja sasa, ndo akaja kunipata mimi Mhm. mm -hmm. Amekuja kunipata mimi sasa ndo akakaa naye ndo ajaniambia hapo mwanaye mdogo mdogo anakuja ndo mdogo mdogo mdogo mdogo mpaka mwanae ndo anaanza tetee kutembea anakuja naye pale Sio alikuwa anaenda anamchukua na yeye anashinda naye anamchukua anashinda naye mm. Sasa ndio yule mwanaume sasa alikukaa naye kamchoka yule mtoto naye yule rafiki yake sasa eh. Mm -hmm. Kaambia mimi nimechoka na mtoto wa mtoto wa mtu, mimi nataka mtoto wangu mimi mwenyewe. Mm Eh. Kwa sababu yule mwanaume amfukuze yule mtoto aje huko baba yake. Ndio chanzo cha yote mpaka leo. Ndio chanzo cha yote mpaka leo. Ah, yule mwanaume baada ya kumfukuza mtoto na miaka minne, yule mwanaume kule kwa yule mwanamke tayari ana mtoto mwingine. Hajapata mpaka leo. Yule mwanamke kaanza kumwambia siwezi kukuzalia kwa sababu na watoto wawili. Sasa hivi natafuta maisha. Mm. Eh. Ah, kwa hiyo ana mtoto mwingine pia tofauti na huyu. Ana mwingine. Wa baba huyu huyu wa kwako baba mwingine. Baba mwingine. Mm. Pole sana. Asante. Mpaka ilipofikia wewe umechukua hatua gani? mimi hatua niloichukua baba, mm. kwa sababu ukienda polisi unaambia bwana eh, ugomvi wa mke na mume hatuingilii. Nyie tunaweza tukamchukua mmeo tukampeleka mahakamani tukamfunga, mwisho wa siku akoja kulia, nitoleeni mme wangu. Wewe cha msingi maamuzi yako kwako mwenyewe, maamuzi ulioamua basi. Familia nimeamua tunalea mwanangu na maisha yangu, hata ikitokea baadaye mwingine inshaallah, Yani nimeamua kuishi peke yangu kwa single, kama Mungu akinijalia mbele baadaye atanipa mwenzangu mwingine nitaishi naye, lakini kama Mungu kaamua ni maisha haya inshallah. Na kama Mungu akimrekebisha akirudi, hapana hiyo na ambao kwenye moto mm. Ujinge unatafuta tena nini tena mm. Mtu kaifikia hatua kakuchoma moto, kafikia hatua kakukimbiza na panga, kafikia hatua kakukimbiza na fimbo, utasema mwanaume kurudiana naye? Tangu uondoke kuna muda gani? Sasa hivi tangu niondoke na miezi mitano. Yule mwingine yeye sasa hivi anaishi maisha gani? Kibachela au ndo kashabadilisha maisha? Yule mke mwenzangu. Yule mwanaume wako. Anaishi bachelor. Mm. Ana mtu. Hajawahi kujutia kosa wala kuomba samahani? kujutia kosa anakuja anajutia, anakuja mpaka na watu anawatuma watu, nirudishieni ni mke wangu, niombeni msamaha, mpaka watu anawaita watu wazima. Lakini basi kwa sababu sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu, mwanangu anatembea basi. Hmm. Sawa, mimi nikushukuru, asante. Sasa hivi angalia mambo yetu, tusha wanaitwa anatembea, turudi kwenye dance huduma na anatoa kwa mtoto wake, lakini huyu wa sasa mm, hapana. Mm, yaani enapa naomba tu Mungu ni riziki, nikikaa nikifanya hivi basi tu nitakachokipata wanangu anakula Haujafikiria kumpeleka ustawi wa jamii amhudumie mtoto? Kwa nini amhudumie? Sijafikiria. Hautaki au unamhurumia? Amna hata ukimpeleka sasa. kesho tulipeleka polisi, tukaambiwa, tulivyoambiwa akasema, mimi kazi yangu kwa siku nafanya kazi na, na elfu tatu. Kwa hiyo mimi uwezo wa kumhudumia mke wangu nitakuwa namhudumia jelo hmm. Yani kwa siku anafanya elfu tatu. Yani hapo ni maelezo anayotoa mbele ya polisi e, kwamba nitakuwa namhudumia mia tano mia tano hiyo kwa ajili ya ya mwanaye maziwa au nini? Uji unaopita huko mitaani jelojelo akila basi. Pole sana. Kingine ambacho kawahi kukiongea kikakushangaza sana ni kitu gani? Sio mtoto wangu. Kwamba huyu tena sio mtoto wako? Eh. Ya, huyu kwamba sio mtoto wake tena? Ndio. Kwa nini ilikuwaje? si unajua akili zake, kwa sababu hata tuvenda kule mtoto kimwangalia naye pilaiti mm. Lakini kwamba sio damu yangu mimi, damu yangu hii, hii sio damu yangu. Kama anakutazama una lipi la kumwambia? Ah, sina la kumwambia mimi, kikubwa dua tu wewe umenusurika kwenye moto, umerudi kwako na hautaki tena kurudi. Kuna wengine katika changamoto mbalimbali wanapitia, na wengine unakuta kanusurika, lakini ana imani kwamba mtu huenda akabadilika. Unamshauri nini mwanamke mwenzako ambaye anapitia changamoto sehemu yoyote ile katika kona ya dunia? Mimi nachowashauri kwamba sasa hivi wanawake wenzangu tubadilike, hata hata marais Simuona marais tangulia wa kiume wa kiume wa kiume wa kiume wa kiume, sasa hivi tuna rais wa kike kazi iendelee. Kwa hata sasa hivi wanawake tusijirudishe nyuma. Unalofanyiwa basi wewe kila, kila, kila saa useme eh, Mungu atalipa, Mungu atalipa. Sasa hivi tubadilike, tuwe wanawake jasiri. mm. mm.